Ola, bo día a todas e a todos. Eh, o noso convenio eh, rematou no, no 19, en, en Nadal, como casi todos, que casualidade, non? Eh, dende aquela, eh, por suposto, a patronal eh, non se moveu eh, para nada en decirnos vamos a, a asinar un convenio novo. A situación no, no sector da carpintería e banistería eh, a verdade é que ten eh, moitísimo chollo, non damos feito, tanto da que fagamos eh, tendas de Zara, Mango, eh, Bimba e Lola, como fagamos eh, yates de luxo, e igual non damos feito, hai moitísimo xollo, a eles ben ben así, seguimos cobrando eh, o salario 2019 estando xa no 22, eh, levamos dende este ano, que foi cando empezamos coa, coa mesa de negociación eh, 4 ou 5 xuntanzas onde a empresa non, non se quere mover para nada. Si no 2020 din que o PC acabou no cero, no 2021 acabou pois, no 6,7, eh, nos queren dar unha suba dun 3,1, eh, con unhas atrasos de 1,5, e medio, por suposto non vamos a pagar todos os atrasos, E despois para 2022 eh, fan aí unhas historias moi raras que eh, se subimos un e medio, pero que se o IPC acaba no, no 0,5, pois, en fin, unha, unha cousa que non, non se entende. Non? Está claro que non queren chegar a, a ningún acordo. Entón, a partir dese, desa quinta xuntanza que tivemos co, coa patronal, eh, pois decidimos empezar a mobilizarnos e fixemos, e levamos feitas catro concentracións nas empresas que se sentan na mesa. De momento, eles non se moveron para nada. Eh, nos eh, temos dúas liñas vermellas que non queremos eh, traspasar, que é simplemente eh, a perda de, de adquisición eh, e que se poña un plus de quendas, xa que a maioría destas empresas pois traballan a dúas ou tres quendas. Non? O que, o que imos facer eh, a partir de, de agora pois é eh, eh, iniciar a folga temos como días para, para empezar esta, esta folga O 29 de xuño sería o primeiro, o 13 de xullo e o 27 e o 28 de xullo. Esperamos que, que antes pois, eh, pense un pouquiño o que están a facer, porque se xa así non temos, eh, non damos feito o xollo se, se estamos en folga, por suposto, <laughs> non vamos ter feito. Eh, dese xeito, eh, en fin, darvos as gracias por, eh, por escoitarme eh, e nada máis. Moitas grazas.